でございます、えー、ようやく天気もあれですけど暑くなりましたけど頑張りますのでよろしくお願いしますそれでは「マルコマナ」踊り子構えそら Are you sure? Are you sure? Are you sure? Are you sure? 很英雄，很英雄，很英雄，哈，我 冲了！啊！跳！啊！ した香川よさこいれんでございましたどうもありがとうございます香川よさこいれんの皆さんありがとうございますそれではあっぱれ賞を発表したい